Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui l'outil Exegol, enfin l'environnement Exegol, euh, qui est un environnement Docker basé sur euh, Kali préconfiguré pour le pentest, le CTF, le bug bounty, avec à peu près une, cinquantaine d'outils euh, préinstallés, préconfigurés, de l'historique des alias au MyZSH, pardon, des ressources et, tout ce qu'il faut. pour ceux qui me connaissent, mon handle, c'est Shutdown. Vous pouvez me trouver sur, euh, sur Twitter, sur Discord et, plein d'autres plateformes. Euh, dans la vraie vie aussi, des fois, je sors. Euh, sinon, la, la page d'Exegol du, projet est dispo sur GitHub. donc, peut-être qu'on vous donnera le, lien là dans le, pendant la conf. Alors, je vais vous présenter donc cette, cette Docker, cet environnement. Ça, c'est le Dockerfile qui est utilisé hyper simple, hyper basique, qui vient chercher un install.sh qui ressemble à ça. C'est juste plein de fonctions sur 500, euh, 600 lignes qui viennent installer plein d'outils, qui viennent mettre à jour le truc, configurer les outils. Euh, je vais vous présenter euh, juste après tous les outils qui sont installés. On a un fichier d'historique ici. On va voir juste après à quoi il peut servir, mais ça va permettre d'utiliser les, outils hein, beaucoup plus facilement, comme si c'était un environnement qui était utilisés et qui n'étaient pas euh, from scratch, et un ensemble d'alias qui vont permettre euh, d'aller fetch directement les outils là où il faut. Donc dans les différents outils, dans le README, vous trouverez toute la liste des outils supplémentaires qui sont installés sur Exegol. Donc la liste, c'est la suivante. On va avoir Responder, CrapMapExec, LSASI, SprayHound, les scripting Packet, Bloodhound, Dementor, Acelpone, Icebreaker et j'en passe, il y a tout ce qu'il faut pour euh, normalement du test interne, externe, du bug bounty. Le CTF, ça devrait venir petit à petit. Je me suis concentré euh, uniquement, enfin essentiellement sur, euh, sur les missions de, pentest et bug bounty pour l'instant. mais il y a également des ressources qui sont en général utilisées pendant le pentest et qu'on retélécharge, enfin que perso je retélécharge tout le temps et ça me saoule de le faire. Donc on va retrouver plein de scripts d'énumération de, pour, pour l'escalade de privilèges, toute la suite sysinternals, powersploit, check, rubeus, petit à petit, on va pouvoir euh, ajouter aussi des, binaires précompilés et, et, pourquoi pas offusquer. Donc euh, ça va dépendre un peu de l'évolution de l'outil. Mais pour l'instant, toute la liste que, toutes les listes que vous voyez là, c'est euh, les outils et ressources présentes actuellement dans Exegol. bon, je vais vous présenter directement comment Exegol fonctionne, plutôt que de vous montrer toutes les lignes et tous les scripts, c'est des choses que vous pouvez voir directement sur le GitHub. Alors pour démarrer, rien de plus simple, il y a des alias que je propose exegol run. Et s'il tourne déjà, exegol shell pour choper un shell dessus. J'ai bien séparé les deux, comme ça, ça nous permet d'avoir deux shells bien distincts. Bien distincts, donc on les a ici. Euh, dans un premier temps, je vais me concentrer donc, euh, sur un seul des shells. Tous les outils et ressources sont installés dans OPT. On va avoir ressources et tools ici, ainsi que les alias. Et dans tools, on va avoir enfin dans ressources, pardon, on va avoir toutes les ressources que j'ai présentées tout à l'heure pour Linux et Windows, des choses qu'on va pouvoir venir retélécharger en général pendant un, test interne, ou pendant un CTF en l'occurrence. Dans les outils, on va trouver pas mal de choses. Donc tous les outils que j'ai donnés précédemment, s'ils n'ont pas été installés via apt ou pip euh, ou go. Euh, et il y a également un répertoire bin qui va contenir quelques binaires, mais il n'y a pas grand-chose. Euh, ce répertoire est ajouté au path, donc euh, si, vous voulez rajouter des binaires là-dedans, il n'y a aucun problème. À savoir aussi qu'il y a un répertoire partagé avec l'autre, et que la configuration réseau est également partagée, ce qui nous permet de faire fonctionner plusieurs choses, à la fois du IPv6, notamment pour faire du man in the middle IPv6 en, test interne, euh, mais également de partager l'adresse IP de notre hôte euh, ce qui va nous permettre de partager également les ports qui sont ouverts et de contacter directement la Docker depuis une machine du réseau euh, qu'on attaque. Donc c'est assez pratique. Euh, les différents alias qu'on va trouver, enfin l'alias le plus important, ça va être exegol run, où on a toutes les options ici qui sont, qui sont détaillées. Je vais revenir dans ma Docker. est présenter peut-être l'historique. C'est l'historique qu'on a retrouvé juste avant dans le fichier history, qui reprend plein de commandes qui sont en général utilisées pour du test interne ou, du test externe également, sur des applis web, et sur lesquelles c'est toujours la galère de, de retenir toutes les options. En tout cas, moi, ça me saoule de retenir tout ça. Donc, euh, vu que moi, je travaille sur mon note sur MyZSH, j'ai pris l'habitude de commencer à taper le, début de ma commande et de faire la flèche du haut pour récupérer les anciennes dans l'historique. Et donc, euh, vu que ça, me gavait pas mal de ne pas l'avoir dans ma Docker, c'est quelque chose que j'ai rajouté à la main. Et donc, on va avoir un ensemble de commandes qui sont déjà toutes prêtes. Euh, donc, c'est assez utile lors de, tests internes. Ça donne l'impression qu'on est sur un système qui a déjà vécu. Donc, c'est vraiment pratique. N'hésitez pas à contribuer au projet en rajoutant des alias, de l'historique, des, choses que vous tournez assez régulièrement avec pas mal d'options. Ça permettra de, faire vivre le projet. Sur les alias, euh, même chose. Euh, on va avoir plein d'alias qui vont venir fetch les outils directement au bon endroit, dans OPT Tools par exemple. Pour certains, il faut se déplacer dans le répertoire. Par exemple, je prends Cadimus, il faut se déplacer dans OPT Tools Cadimus. Euh, puisque c'est l'outil qui a été codé de cette manière-là, il vient chercher certaines ressources euh, dans, son dossier, euh, mais pour d'autres, il vient exécuter directement le, binaire au bon endroit. Donc ça, c'est assez pratique, ça nous permet d'utiliser les, outils sans forcément avoir à se déplacer partout. juste, bah voilà, on commence par taper NTLM, on va avoir NTLM relais, NTLM relais.y. C'est vraiment assez utile. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire une, une démo un peu de comment fonctionne Exegol et quels sont les, atouts qu'il peut présenter euh, en faisant une, démonstration de, relais d'un contrôleur de domaine vers un second pour euh, la compromission d'un domaine Active Directory. Alors la démo, l'idée, c'est pas forcément d'expliquer dans la technique euh, comment ça fonctionne, c'est surtout d'essayer de voir ce Exegol apporte par rapport, à un, par rapport à un autre. Alors l'attaque, ce sera la suivante, on va avoir deux décès. Euh, on va relayer l'authentification NTLM venant d'un décès vers le second. Donc, pour choper l'authentification d'un premier, on va trigger, on va envoyer un remote procedure call vers le spooler service qui dispose de, certaines vulnérabilités que Microsoft va, va pas, fixer. fixe. Euh, c'est des vulnérabilités qui sont connues depuis un moment et qui sont présentes sur le spooler service qui est toujours activé par défaut euh, sur n'importe quel décès. Ça va nous permettre de trigger ce décès pour qu'il vienne s'authentifier sur nous en SMB on va relayer cette authentification sur, euh, sur sur euh, un autre, créer un compte machine, faire de la de délégation Kerberos pour impersonner euh, l'admin du domaine avec ce, compte machine qui a été créé sur le décès qu'on a relayé, et ensuite obtenir un ticket de service pour s'authentifier par Kerberos sur ce décès. Et enfin, la finalité, ce sera de récupérer les H du domaine, donc les H d'administrateur du domaine, et enfin voilà, tout, ce qui traîne et venir compromettre complètement le domaine Active Directory. Donc là, dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est démarrer mes serveurs et mes, clients de relais NTLM. Donc l'outil qui est utilisé pour ça, c'est NTLM Relay. Euh, là, ce que je peux faire, flèche du haut, et je viens récupérer ce qu'il y a dans l'historique. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est relayer vers du LDAPES, relayer vers le DC01, exploiter la CVE 2019-1040, je crois, la RemoveMIC, euh, ajouter le computer shutdown, je vais définir un mot de passe spécial, faire de, la délégation d'accès. Une fois que ça c'est prêt, je vais ouvrir un second shell euh, parallèle sur Execol et trigger le spooler service sur le DC02. Donc pour ça, je vais utiliser Dementor, pareil, flèche du haut, et je vais pouvoir ici, sur le domaine breaking.bad, avec un utilisateur et euh, un mot de passe d'un user sur le domaine, trigger l'authentification. Alors ça met un beau temps. Alors ici, il n'a pas voulu créer ce computer tout simplement parce qu'il existe. Bah, c'est pas grave, je vais relancer la même chose avec shutdown 2 par exemple. Ça ne devrait pas poser de problème. Je vais retrigger mon DC02. Mon compte a été créé. Et je peux maintenant utiliser getst pour euh, me choper un, ticket de service. Donc ici, la cible, ça va être le DC02. On veut obtenir un ticket pour euh, le DC02, pour la machine Shutdown 2, avec le mot de passe 123 2, soleil qui a été défini lors, euh, lors du relais SMB to LDPS. L'objectif est d'impersonner l'administrateur du domaine. On lance ça, on récupère un ticket, on exporte ça dans une variable d'environnement krb5 ccname qui va pouvoir être utilisée ensuite avec secretsdump avec l'option "-k", qui va permettre d'utiliser ce ticket pour faire une authentification Kerberos. Une fois que je lance, je récupère les du domaine, donc euh, l'administrateur du domaine, enfin tout ce qu'il faut. À savoir que il y a plusieurs choses à remarquer. La première, c'est que toutes les commandes que j'ai tapées là, je suis allé les chercher dans l'historique. Donc, je n'ai pas eu à refaire toutes les options à chaque fois. Mais également que pour ceux qui l'auront remarqué, qui ont l'habitude d'utiliser NTLM Relay, il y a des couleurs qui ont été utilisées là, qui sont tout simplement présentes grâce à GRC, le Generic Colorizer. C'est un outil qui va permettre, euh, par une configuration qu'on aura déjà faite au préalable, de venir euh, mettre en couleur certains éléments euh, lors, de, lors de notre exécution et lors de notre output. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble de configurations de préinstallations qui, qui, sur, un, environnement prêt à l'emploi. À savoir aussi que une fois que j'ai terminé tout ça, je peux sortir de ma Docker, la virer, et quand je la redémarrerai, je la redémarrerai depuis, depuis zéro. Tout ce que j'aurais fait sera perdu, sauf ce qui aura été mis dans les répertoires partagés, et je redémarrerai de quelque chose de clean c'est un environnement jetable, préconfiguré, préinstallé, qui me permet, moi, en général, de, tester l'installation de certains outils, de faire tourner certains trucs. Et n'importe quand, si je veux, je dégage, je poutre tout. Ça revient à sa configuration initiale et je peux refaire. Voilà, j'ai terminé ma présentation et ma démo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez contribuer au projet, n'hésitez pas à aller sur la page euh, GitHub ou à me contacter directement sur Twitter ou Discord.